राजनीतिक हलकों में इस बात की बहुत अधिक चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ देश के सबसे ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं जी हाँ सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ का नाम दर्ज हो गया है कुल मिलाकर 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो ब्यौरा दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि कमलनाथ की कुल संपत्ति 206 करोड़ रुपए है इसके पश्चात उस संपत्ति में और भी इजाफा हुआ है उस समय उन्होंने पाँच करोड़ रुपए की अपनी देनदारी बताई थी लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू बाबू नायडू का चंद्राबाबू की संपत्ति 177 करोड़ रुपए बताई जाती है और